hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की जो ये वीडियो है वो है पावर फंक्शन को लेकर के यानी कि इसके पहले हमने ऑपरेटर का प्रयोग किया था पावर ऑपरेटर का प्रयोग करके और फिर कैलकुलेट किया था पावर ठीक है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पावर फंक्शन की मदद से एक पावर नाम का फंक्शन होता है उसकी मदद से हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे पाइथन में ठीक है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने अब तक ये नहीं देखा कि कैसे हम पावर ऑपरेटर की मदद से आ, पावर कैलकुलेट करें तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं ठीक है और चलिए ये स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पावर फंक्शन की बात कर लेते हैं तो पावर फंक्शन हमें पावर कैलकुलेट करके देता है कैसे कैलकुलेट करके देता है वो आपको दिखाता हूं देखिए सबसे पहले यहाँ फाइल पे चलते हैं और न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लिया हमने अब यहाँ पर वो कोडिंग करनी है जिसकी मदद से हम पावर लगाएंगे और फिर वो पावर हमें कैलकुलेट करके दे देगा ठीक है तो डायरेक्टली प्रिंट ठीक है और फिर लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक पावर फंक्शन का यूज कर पीओ डब्ल्यू लिखा हमने और फिर हम चाहते हैं कि दो पर पावर थ्री कैलकुलेट करके ये दे दे यानी two two to the power three कितना होता है two to the power four two the power eight तो यानी कि यहाँ पे एट आना चाहिए आंसर हमारा ठीक है तो पावर फंक्शन हमें यही बताता है तो चलिए ये देखते हैं इसको पहले एक बार सेव करता हूं यहां से और अब यहां पे इसको एक नाम दे देता हूं लाइक मैं इसको नाम दे देता हूं power dot P Y dot P Y लगाना जरूरी क्योंकि पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है अब ये हो गया बस अब देखिए इसका कमाल देखिए यहां पर अगर मैं जाता हूं तो ये हमें पावर कैलकुलेट करके देगा लाइक देखिए यहाँ पे एट आ रहा है ठीक है और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कुछ और पावर जैसे किसी और संख्या का पावर निकालना चाहता हूँ लाइक मैं निकालना चाहता हूँ इलेवन का तो यहाँ पे इलेवन का पावर ये दे देगा ये पावर फंक्शन बड़े ही आ, काम को आसान बना देता है जैसे ऑपरेटर की मदद से हम करते थे तो आ, वहां अलग जो है कंडीशन थी लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी किस तरह से इसको यूज करेंगे वो बता रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अब बात करें नेगेटिव नंबर का अगर पावर निकालना है तो क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूं मैं लाइक यहां पर माइनस फाइव और माइनस फाइव का पावर थ्री हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस एक सौ पच्चीस आ रहा है जैसा कि मैंने दिया यहां यहाँ माइनस फाइव तो यहाँ पे माइनस एक सौ पच्चीस आ रहा है फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव जा माइनस वन ठीक है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस वन आ रहा है अब अगर मैं यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ लाइक यहाँ पे माइनस कर दिया हमने और फिर यहाँ से इसको सेव करता हूँ ये सेव कर दिया अब यहाँ से इसको रन करवाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो आ रहा है वो पॉइंट जीरो जीरो एट आ रहा है ठीक है तो इस तरह से ये पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बात करें यूजर की मदद से तो यूजर की मदद से कैसे इसे कराएंगे ये अगले वीडियो में सिखाऊंगा आई होप की बात समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video